Ya ukhti man anti Alaysa anti min dil'i taqulina an dini ka'annaki kamasalin nabi anti endakir rahimi bal antir rajimi lam yukhlaq kama salil ummi bal hiya lam tufakkiri musta'milina bi'amalin lam tufakkiri iza ansahuki fa'alaiki bil absi laisa aqulu lil hakimi Pakot as'al tuki an an man anti